cobra venenosa aos trigos. Na mesma época, vivi de querosene, com vinho. Imaginem o sabor. E, e outras é, enfermidades praticamente letais. Sou filho de cantores do folclore maranhense. E aos 16 anos de idade, atingi ou alcancei o status de cantador de Puma Meu Boi, com direito a verso na roda que se chamava lá o Bordão. E aí na, na sequência, eu que mudamos é, para a cidade, eu, eu sou um caipira legítimo, porque eu nasci num sítio, até numa das músicas minhas, é, não nasci em hospital, não. Né? Não que não seja bom nascer em hospital. E aos cinco anos de idade, eu ganhei o primeiro prêmio, é, prêmio cantando para um alfaiate e seus discípulos. Aí o cachê, uma bola de milho e mais alguns trocados para comprar doce. Fui aprendiz, primeiro sapateiro, consegui aos oito seguida, eu fui aprender o ofício de alfaiate. Mas como eu sempre fui voluntarioso, eu tinha uma informação errada a um cliente lá do mestre, e aí ele, muito rigoroso, me mandou embora. Eu fui, então meu pai me perguntou se eu escolhi a profissão de alfaiate. E essa, prof... e essa experiência a gente aprendeu a... os feitos medievais através da literatura de Corradel. A gente aprendeu a fumar, a beber com o mestre, Santos sair de lá pronto. Isso dava música com, com um tio que era diretor de um, um jazz, um conjunto jazz que predominava na década de 70, por aí. E, e daí eu queria tocar trompete. Ele disse, não, você vai cantar. Então, eu fui pro né, é, cantei em carnavais, em suma, eu nunca me afastei assim das minhas raízes populares, na música, até o momento em que fui em Salvador, na Universidade da Bahia, onde eu conheci e tornei amigo de um estudante de economia que era capoeirista e me levou a conhecer mestre Pimba e tal, colega aí do Sazuna. E o Sassuna me disse que ele estava vindo dos Estados Unidos é para o Brasil, já provavelmente um sexagenário, nós somos de bicicleta. E quem me convidou, coincidiu. Eu vim para lá, a gente já, eu já andava junto com ele, nos recantos lá da capoeira. É, mas quando eu, eu comecei a treinar, me doía muito a eu não vou não Aí, por coincidência, eu o reencontrei aqui em São Paulo quando vim de Salvador para cá. Né? E o Bira ainda me convidou para continuar. Estou revelando isso aqui para mostrar que eu nunca me afastei do das atividades ou dos gêneros populares. E por quê? Afinal de contas, em toda essa trajetória, eu cheguei a me tornar, então, um cantor é, erudito. Certo? Até cheguei a ser um cantor de ópera. Mas nunca deixei popular e, e coincidiu não só comigo, como, como eu, algum outro cantor, ter um câncer na cabeça. E justamente eu havia conhecido o Lizardo há pouco tempo e ele me apresentou três alternativas religiosas entre as quais é, candomblé, espiritismo, uma outra. Eu optei pelo, pelo espiritismo para complementação do, da cura do câncer. Estou curado há quase 30 anos. E, e também esse percurso aí, fui acometido de um derrame. Aí é e eu canto. Não adianta me chamar que eu não vou. <laughs> Mm-hmm. avó dele. Aí foi diagnosticado o câncer. Aí lá chegam um Oswaldino com o cara que mais velho que uma que era meu filho. Aí com aquela cara de choro, o que, que é isso, rapaz? Sou uma forte. Peguei uma, uma garrafa de velho barrigo de uma dose. <laughs> para cada um. Pronto. E, e aí, com a, a sugestão do Isaac, eu, eu fui frequentar um centro espírita. Talvez por uma, uma coisa que eu não sei muito bem o que, que é, que eu seria uma pessoa carismática não lá, a gente criou uma espécie de revolução e montei logo um coral sumaético também, escritor, um cinema, essas artes aí. E finalmente 73 anos de idade, consegui me aposentar, por incrível que pareça, a aposentadoria dá para pagar as contas, porque eu não pago aluguel, não se paga Então daria. E o eu sempre o defendi. Eu não sou uma pessoa tem um senso de justiça e assim a, até exacerbado, que por exemplo, um canto com entrou como esse, que o New York Times, jornal americano, que era é o principal lá de Nova York, Lisar é o artista plástico brasileiro com uma proposta de uma linguagem nova, original e, e vive é, sem reconhecimento ser humano é ingrato até consigo mesmo. Então, quando eu fui fazer o vídeo, ele me convidou, eu disse, eu não vou falar de mim, eu vou falar de você, Lisa. E eu compro a obra do Luzar, não compro do Picasso quando a Europa falida na, na, nas artes plásticas foi buscar o quê? A, a estética africana Utilizar desempenha isto com mais propriedade do que os, os chamógrafos E eu defendo por onde passo, sugiro o seu nome, que realmente é para mim, o, o maior artista plástico brasileiro que está do mundo. E me pediu para hoje estar aqui. E eu não tenho cantado em público, estou aposentado, minha aposentadoria me permite viver sem trabalhar com os órgãos públicos que pagam mal e atrasado. É, não é arrogância. É, eu preciso de um complemento, tenho filho morando fora do Brasil, e lá não, não, não é tá? se não tem a grana, é aquele sufoco. E é, a gente havia combinado o seguinte, eu viria aqui para cantar uma música no encerramento, e eu, mas eu não sabia do roteiro este grande artista aqui, é, monumental, é, estaria participando também deste evento, para a felicidade desta plateia, está vendo, <laughs> tendo aqui um dos sete ou dez maiores violonistas do mundo. da sua sobre o Hierónimo. E, teve a luz de construir um castelo medieval, onde com toda com todos os compartimentos é, que era comum ele acho é que é, é, na Idade Média, não? E, e então, e, hein? Fala alto, rapaz. Não faça Eu sou meio cego. Eu queria te ouvir cantar, Maia. Queria te ouvir cantar. <laughs> e aí eu tive muitos professores não brasileiros. muito bons, o Schiller e o Goethe, que os alemães vinham esquecidos, agora começam a reabilitar esses monstros, não? E eu, eu, eu canto nada menos do que 200 canções, com textos interessantes, que é o Schubert, Beethoven, é, Goethe, todos eles afrodescendentes, alguns filhos de cozinheiro, Então, e eu vinha é, para cá cantando, né? você está com sono, não pode dormir, não importa. É, uma vez eu tinha uma pessoa só na plateia, eu fiz o recital para ela. diga para chuva E é comum é, as pessoas dormirem em, em música clássica. Eu não me importo não, há uma modalidade. Eu, estudei e fui amigo, saímos juntos, um professor de todos os maestros aí do Caracés, do Júlio Medalha, do Pacheco, estão aí na revistas especializada e o nome da gente também. Deve vir de vender o meu kit. Não sou tão e, e ontem eu pensei que eu, eu tinha sarado da gripe. Não, de manhã amanheci com dor de garganta. É, essa tal de influência não é tão traidora, não. E aí eu escolhi uma nessa brilhante apresentações, eu cantaria uma, uma música cujo texto é, inspira serenidade, paz no coração, um, um poema, obra-prima do Goethe. E, então eu com essa eu ia ler toda a tradução, mas já vi mais ou menos a linha. Quando encontrei ali a partitura. É, se chama Canção e é assim.